大家晚上好啊！之前小伙伴看了我讲的在加拿大如何合法持枪的视频啊，然后收到了很多私信，让我也想让我讲讲这个在美国如何合法的去持枪啊。呃，正好今天借这个机会啊，就给大家讲讲如何在美国合法的去持枪。呃，如果说你觉得这个视频对你来说有帮助的话，呃，请在下面这个点赞留言。 加关注啊，就是一键三连，呃，因为这个平台的算法，如果说点赞多一点的话，留言多一点的话，会帮助，会让我这个平台就是多曝光我的视频，然后能让大家有相同诉求的人，然后能读到更多的这个知识啊。呃，好，那废话不多说，我们今天就进入正题，讲讲如何在美国合法的去持枪啊。 首先，我把这个，呃，想持枪的人啊，分为三类啊，呃，第一类呢，就是说我们的这个美国公民，就是说你是持有美国护照的，然后呢，第二类呢，就是我们的这个绿卡持有者，或者说我们这个 PR 卡的持有者，啊，第三类呢，就是说我们长期在美国生活的外国人，呃，或者我们说叫这个外星人吧，就是 Aliens。先讲第一类啊，如果你是美国护照持有者，呃，你在美国持枪相对来说比较容易一些。 呃，你去枪店买枪的话，你只需要提供你的这个驾照就可以了。然后呢，同时填写一个就是背景调查的表格。呃，当然了，每个州的法律不一样。我现在在这里呢，就是以这个华盛顿州的这个法律为这个呃标准吧，给大家讲一讲。每个州都有每个州自己的区别，因为这个美国是个联邦制的国家。我给大家就是呃抛砖引玉，举一个例子。如果说你是美国公民的话，在美国就是你是可以持驾照。 然后去枪店去买枪，提填写一个背景调查表格，表格大概就是这个样子啊。然后填写完之后呢，你不是立即可以，就是交了钱可以买枪走人的，你是要有这个背景调查这个期限的。呃，现在华盛顿州的话，至少要是十天左右。呃，当然了，有一些枪呢，比如说你有 CPL 的话，就是所谓的这个隐蔽持枪证的话，你可能这个等待的时间会短很多。 呃，所以说买枪并不是像这个某些媒体讲的一样，说什么去个加油站，然后给点现金，然后立刻可以买枪走人，这种情况是不存在的。如果说存在的话，这也属于这种非法的买卖枪支啊，这是这是违法行为，大家要切记啊。然后再讲到第二类，第二类的话就是说这个你是绿卡持有者，绿卡持有者的话，其实和美国公民的这个买枪的流程是基本上是一致的，呃，唯一的区别是你买枪的时候，除了你的个人驾照之外。 你还要提供你的这个绿卡的原件，呃，给枪店，然后让他们去做这个背景调查，同样也是要填写背景调查表格，而且不是说，呃，你第一次买枪或者是怎么怎么样，就是每次你买枪都要填写背景调查表格，这个是每每次都有的，是逃不掉的，无论你是公民也好，还是绿卡持有者也好，大家都一样，呃，包括后面讲的这个，你是在这个。 呃，外国人，但是在美国的常居的居民的常住的居民的话，你是都要填这个背景调查表格的，呃，无一例外，每次买都要填。嗯，好，那我们就讲到这个重点了。第三类，这可能是大家比较感兴趣的一类啊，就是如果说你是持这个 F 或者是 H 这两类签证的这个赴美人员，或者说就是所所谓的这个工签或者学签的话，呃，你在美国其实也是可以合法持枪的。 当然了，如果说你没有这个合法持枪证之前，你在美国连碰枪都是不能碰的。不是说我身边的朋友有把枪，我拿来去靶场打一打可不可以？那也是不可以的，这是违法的，这是联邦法律上的层面上就是已经不允许。而且包括像华盛顿的华盛顿州的法律也是不允许这样子操作的。唯一一个特例是什么呢？就是当你在遇到威胁生命的紧急情况下，你才可以用枪去自卫。 除此之外，你在这个呃呃靶场或者是在这个外面，你是如果说你是没有持枪证的话，你是不允许持枪的。这个美国的持枪的这个概念，不光是指买卖，你是持有你都属于这个违法行为。就是我拿着这把枪，其实都是已经属于违法行为了。所以这大家一定一定要切记啊，不要呃这个犯法，就是在不知情的情况下犯法，这就很冤了嘛。然后再讲讲，如果说你是这个。 啊，学签或者工签啊，在美国如何去合法的去持枪？其实途径啊，主主要就是分两大类，呃，第一类呢，就是说，如果说你是呃持有这个签证的话，你可以去考一个 hunting license，就是考一个所谓的猎牌，呃，打猎的猎牌啊，呃，有了这个猎牌之后呢，你就可以在华盛顿州去申请这个 AFL，就是 A l i e n Farm license，所以我们就是戏称叫外星人火器证嘛。有了这个 A l i e n Farm license 的话，你就可以在 呃，华盛顿州可以去合法的去买枪、卖枪，然后进行枪的一些交易啊，买子弹什么，这都是合法的。然后持有也是完全没有任何问题，也是合法的。然后除了这个 hunting license 呢，另外一种途径呢，就是说你参加一个呃，就是靶场的俱乐部，你成为他的会员，也是同样可以申请 A F L 的。呃，这两种情况呢，我再具体给大家分析的讲一讲啊。首先我讲第一个啊，啊，第一点是通过这个 hunting license。 呃，我是非常非常推荐大家去呃考这个 hunting license，然后再去申请这个 A F L 的。啊，为什么我推荐这样子做啊？是因为你在考这个 hunting license 的过程中啊，其实你能学到很多这个枪械的这个呃操作呀、安全知识啊之类的，很多这些基础的知识你都通过这个课程你都能学得到。所以说，当你考完这个 hunt 呃 hunting license 的时候，你对于枪械来讲是有一定基础知识了。 所以说，无论是对你自己也好，还是对于你身边的这个人也好，其实安全都是一定保障的，并不是说，尤其像我在这个公共靶场看到很多人去这个，呃，游客嘛，去靶场打靶玩的时候，他们的这个很多做法呀，这个操作枪的这个方式啊，其实很危险。当然，很多人其实不知道、不了解，并没有看到它有多危险。呃，其实懂行的人看他们这个操作，其实。 是蛮危险的，蛮吓人的。所以说，这是我在公共靶场，我一般都不会说，呃，在人多或者游客很多的情况下去去靶场进行射击，因为，呃，不光是不想看到一些不想看到的东西，同时也是为自己人身安全做一个保障吧。好，不扯远了。然后，呃，现在因为这个是因为二零二零年嘛，这一年今年比较特殊，所以说很多这个。 呃，考猎牌啊，你是可以通过网上去学习一些基本的课程的，不用去像以以往一样去去这个教室去学，呃，一些基础知识啊，理论知识。当然了，这个考试啊，还是要去呃当地的这个这个就是怎么说这个 hunting license 的这个部门去考试的，考试是逃不掉的，你还是要去当面去考试。呃，当然了，这个东西如果说你是呃网课你认真学的话，其实你考试不用担心，其实都是很简单的。 呃，你考完了之后，你就可以拿着你的这个 hunting license，呃，应该叫 hunting certificate，就是说你证明你学完这个课程了。呃，拿了这个证了之后呢，就是我呃，我记得我收到是一张橙色的一个一个小的一个卡片，每个州都不一样。呃，我收到是一张橙色的卡片。有了这个呢，你可以去什么 Dick's 啊，什么呃 Big Five 啊，或者 Walmart 这种地方，你可以买 hunting license，你可以买不一样的，就是 small games，big games，就是说，比如说你打什么鹿啊，打雄之类的这些。 呃，hunting license，呃，有了这些之后呢，你就可以去 AFL 去申请 AFL，AFL 呢就是你可以去当地的这个 sheriff's office，啊，或者是去当地的这个 PD，就是你的这个警察部门去申请这个 AFL，啊，通常呢现在的这个申请时间大概是六十天左右，呃，有的人可能觉得时间还蛮长，但是给大家讲就是越早申请越好，不要等到最后真正想需要的时候再申请，还要再等六十天，所以说你有这方面考虑的话，呃。 择日不如撞日，对吧？就就今天就开始落实，然后再讲第二种啊，第二种，第一个是通过这个 hunting license 这一块去得到这个 F L，第二种呢就是通过这个靶场的这个会员，呃，靶场会员呢其实很简单，其实就是说白了，我去啊靶场交会员费，然后去买这个这个会员证嘛，呃，当然了，这个很多靶场的会员是有一定的限制，有首先有不是所有的这个靶场都呃接收外国。 外国籍的这些会员的，所以这个大家一定要搞清楚。然后另外一点呢，就是很多这个靶场的会员申请啊，它是一定要有这个本身有会员去给你做这个 referral，就是说他给你做一个推荐，你才能进去。而且每年他是有这个人数限制，他每年招收新人新会员的人数他是有有限制的，有些靶场可能就五个人或者十个人。所以说这个大家在这个通过走这条路的话，一定要搞清楚。 呃，同时呢，很多这个靶场啊，它会，呃，提供一些简单的课程，比如说你申请成为他的这个靶场的会员之后，呃，他会说提供一些，比如说哦，我提供一些这个免费的这个，就是比如说 pistol one on one，或者是说这个 rifle one on one 的这些课程，呃，我非常建议大家去学一学这样的课程，呃，因为并不是说你有了这个 F L，你买了枪，你你就安全了，这更多的是你要知道如何去使用这些枪械。 更重要的是，如何去安全的去使用这些枪械，因为在这个北美啊，啊大家可以看到这个统计数据，呃，其实真正的说这个因为枪丧命的人啊，绝大多数都是因为这个误操作导致的。如果说呃呃把所有的这个统计放在一起，其实因因为枪而谋杀导致死亡的人，其实占比是非常非常少的，绝大多数其实是自杀以及这个不当操作造成的。 所以说买枪啊，一定要知道如何去正确的去操作枪支，不要说这个，呃，觉得买了枪就万事大吉，这个一定不要存在这样的误区，因为这个东西毕竟还是蛮危险的一项体育运动。大家记住我的用词啊，体育运动。所以说，如果说你要是想说在家里有有放着枪的话，一定一定注意，要知道如何去安全的操作这个枪支。这已经我讲了非常非常多遍，就是重点的事情要多讲几遍。 然后除了这两种方式之外，呃，其他的话就基本没有别的这种方式了。当然还有第三种方式，就是假如说你是，呃，受联邦政府保护以及这个有一些特特勤之外，呃，他会给你颁发一种特别的这个证书，你是也可以持枪。当然这种，呃，情况非常罕见，非常罕见。所以说在这里我就不展开讨论。绝大多数的话，如果说你是旅签旅游签证，不是旅游签证，呃，如果说你是。 工作签证，或者是你是学习签证的话，就是基本上就是通过这个 hunting license 以及这个靶场的这个会员来取得你的这个 AFL，就是 A 枪 farm license。当然，这个取得 AFL 之后，呃，你就可以和这个公民以及绿卡持有者一样，你去合法的去买枪了。然后再讲到这些买枪之外啊，然后还有一个就是说，你还可以申请一个什么东西，就是 conceal pistol permit 或者 conceal pistol license，叫 CPL 或者是 CCW。 呃，有了这个呢，就是说你可以在这个街上，你可以合法的去隐蔽持枪。有些州是不允许，就是公开持枪，只允许隐蔽持枪。所以或者说，有些州如果你想隐蔽持枪，你是必须要有隐蔽持枪证的。所以在这种前提下，就是我非常建议大家，如果说有条件的话，一定要去申请这个呃 concealed carry permit。像我就是申请了华盛顿州的 concealed carry permit。呃，而且华盛顿州跟很多其他的州，他们的这个 concealed carry permit 它是相互承认的。 比如说前段时间我去这个德州，德州就是承认华盛顿州的这个 concealed carry permit，所以说我在德州的时候，我可以用华盛顿州的这个 concealed carry permit，然后让我在在车里啊，在在街上啊就可以隐蔽持枪，啊，当然了，有一点大家一定要注意，如果说你没有 concealed carry permit 的话，你在车里就你开车的途中啊，你车里是不允许放 loaded pistol 的，就是说你的这个手枪，或者是 AR pistol，或者像这种 AR pistol。 你弹匣是不能插在枪里的，然后那个 chamber 就是你枪膛里是不能有子弹的。呃，如果说你枪里有子弹，即使说你没有放在或者插了弹匣，即使没有放在你身上，只是放在车里，你没有 c o n c e a l e carry permit，那也是违法的。所以说这点大家一定要牢记啊。假如说你去靶场去打靶的时候，我说想说把把这个弹匣插在手枪里，虽然说我非常非常不不推荐，呃，运输途中把这个枪弹匣插在枪里，但有的人可能就是。 粗心，无意当中这么做了，这也是违法的行为，所以大家一定一定要切记。这也是为什么我给大家讲，一定要是要去上这个打猎的这个课程，以及这个安全枪械的安全操作的课程。因为，呃，给大家讲一个故事啊，呃，在加拿大的故事，呃，有一次我跟一群人去打猎，呃，不是特别熟的人去打猎，然后呢，我们开了一辆车，然后呢，另外一辆皮卡里面是坐了两个两个人，然后呢，他们呢就是由于一时疏忽，呃。 弹匣泄出来了，但是枪膛里的子弹忘记泄了，所以说他就是枪膛里还留了一发子弹。虽然说弹匣已经泄出来了，然后呢，他呢倒是蛮在意的，还把这个 trigger lock 就是扳机锁给锁上了，放在车后面，呃，然后呢放在这个皮卡的后斗里面，然后就开车进山，然后进山那个路就特别颠，颠颠颠颠颠颠，然后突然有一下就听到，就是皮卡后斗里 bang 一声巨响，然后大家一开始以为是爆胎了。 然后后来大家发现啊，其实并没有爆胎，是那个枪膛里的子弹，因为那个 trigger lock 在那个这盒子里面一直在颠，所以说把扳机扣动了，然后导致那发子弹被意外激发了。然后很巧不巧的是，枪管也是朝的这个后面，然后呢，他那个子弹是打穿了这个皮卡的后门，呃，就是卸货的后门，然后打到了后面那辆车的，呃，左前方的这个车的大灯，然后穿过了这个左前的这个 fender，打穿打穿出去了。 呃，如果说后面的车离得开的再近一点，或者说这个角度再不巧一点，可能后面车的司机就就我们就再也见不到了。所以说，枪械安全非常重要。呃，好，那这个小故事给大家讲完了，继续讲回讲这个呃 c o n s e a e r carry permit 的事情。呃 c o n s e a e r carry permit 跟这个 FL 一样，啊，就是你要去这个你的这个呃 county sheriff office 或者是 local PD 去申请，然后也是要按指纹。 呃，大我大概等了有一个多月，将近两个月的时间吧，也差不多是六十天，然后等到了这个 permit，然后它其实华盛顿州的特别简单，就是一张纸啊，然后给大家图片放在这儿，非常简单的一个一个纸片，然后有了这个之后呢，你就可以 carry permit，就是你就可以随身的这个隐蔽持枪，同时呢，你买枪的时候这个背景调查呢，相对来说要呃时间理论上要短一些，虽然说我并没有觉得比其他人短很多，但是据说会短一点。 然后基本上就是公民很简单，绿卡持有者跟公民差不多。然后剩下的就是旅游，呃，不是，我怎么老说旅游签证？呃，要么就是学签和工签这两类，F F 签证和 H 签证这两类，就是嗯，去呃申请这个 AFL，申请完 AFL 之后，你可以去跟这个其他人一样去合法的去持枪。 呃，除此之外啊，这个基本上这个美国的枪法就如何去合法持枪，基本上就是这些大的这个知识点都在这里了，这是都是联邦法律。然后其次有一些小的，比如说，呃，有某些州可能枪法比较严，比如说像这个纽约啊，或者是像呃西海岸的这个加州，枪法比较严。那在这些严的地方呢，就是大家要多观察自己这个州的这个法律啊，比如说像加州有这个弹匣的这个容量限制啊之类的。 呃，除此之外的话，基本上这个联邦层面的话，基本上跟我刚刚讲的都差不多。啊，好，那今天基本上需要给大家讲的信息就这些。如果大家还有哪些疑问的话，就是，呃，在视频的下方留言啊，我跟以以前以往一样，就是都会给大家一一做回复。然后呢，这个弹幕我也会看啊。好，那今天给大家讲如何在美国合法持枪的视频就讲到这里，谢谢大家。 Hallelujah, hallelujah, hallelujah.